สวัสดีครับดีเจครับはい今回なんですけれども、はい、なんとこのタイのバンクで新たなスカイトレインのね、ー、ゴールドラインがね開通されました、はいはいまあ、今日12月の16日になってるわけなんですけれども、はいまあ、こちらのゴールドライン、まあ、BTS とはねまた別のものなんですよ はいはい、そうまあ、どういったものかと言いますとこちら完全に新しい新路線となっておりまして、はい、BTS のねクートンブリ駅、はい、こちらで乗り換えて、まあ、そこからね地図でいうと北上していく感じなんですよねで何がね見どころかっていうとこのバンコクでおしゃれなね若者たちがこぞって集まるイケてるショッピングモール、はい、アイコンサイムイケてるんですか俺行ったことないからイケてるか超イケてるよインスタ映えマックス、はいはいはい、その アイコンサイアムの目の前に行けるんですよえー、そうなんだそうだって今までアイコンサイアムってチャープライバーを渡らなければいけない、うん、行くのをちょっと苦労したわけですよなんでかっていうとねほら行くとしたらチャープライバーで船に乗るか、うん、もしくはこのトンブリ駅で無料シャトルバスに乗っていくか、うん、もしくはタクシーか、ちょっとね面倒だったわけですよ、でも今後はこちらのねゴールドラインを利用すれば電車でね、まあ、モノレールで楽々と行けるわけなんですよね、えー でコロナで今回もねそんな新しいゴールドラインこちらをね持ってレビューしていきたいと思いますはい、まあ、僕ら今 BTS のねフルントンブレーキを出たところにいるので、はい、こちらからね、まあ、切符を買ってね実際乗ったり、ね、してみたいと思いますはい、はい、じゃあね行きましょうでほら駅前には、まあ、会合になるんですけどね結構詳しいこのゴールドラインの詳細が書かれてまして、はい、まあ、一応ね第1フェーズ第2フェーズみたいな感じで分かれてるんですよ なるほどで今回まだ第1フェーズまでしかね開通はされてないんですけど、はい、駅がね一応3駅ありますこれがねブントンブリー駅ブントンブリ駅で次がねジャルンナコンで3つ目がクロンサン、はいこの3つの駅が、ね、今のところね開通されてますなるほどなるほどで距離の方が、まあ、1.8キロですねはいこの3つまあそのフェーズ2を今後開通される予定なんですけどその駅の方がバシャーキッポ 加算機構で、あれまた開されますなるほどでこれ全長が2.75キロめっちゃ短いん。短いんですよめちゃくちゃ短いですめっちゃ短いだからもう噂によるとこれもアイコンサイヤムのお客さんをこうやって増やすために開通されたんじゃないかって、ね、あとはこの路線ほらこれ一応地図にあって、うん、この辺りに住んでる人たちのためのまあ路線みたいなな、ね、多分仕事で行きする人も多いだろうから、うん、なんじゃないかなって言われておりますなるほどでまあ僕ら今回は こちらをね JAL 名古駅降りてアイコンサイアム乗れていかっていきたいと思いますはい、はい、でもこちらで今券売機でねチケットを買うんですけども、はい、これ BTS のラビットカード使えます、はい、めっちゃいいじゃんそうでもねもっとすごいんですよ何今ねあの後ろね可愛いいお姉さんから聞いたんですけど、ああ見てて見て行くよ行くよ行くよ行くよはい 無料ですすげえなそう無料サービスめっちゃすごいなそうでもまあ無料はすごいですよいやすごいよこれは <laughs> でどうやら来月のセパマカかー1月の15日まで無料ですあいですねそうなんでラビットカード持ってない方もねポチッと押せばでも全然使える使えちゃうんでねあいですねはい超綺麗じゃないですかいやめっちゃ綺麗新品だからね も2両編成だから駅短くないですか短い短いあのー、相当短い相当短いあそこが見えるのもあれやっぱね端っこだから端っこっすそう50メートルぐらいめちゃくちゃ短いです、うん、でよく見るとゆりかもめとかさ、うん、ニューシャトルああそっち系だよね大宮の懐かしいな稲垣稲垣稲垣行く時はニューシャトル 懐かしい昔ね稲垣はね仲良い女の子いたよセフレですセフレあれでもこちらがねゴールドライフの新車両小さいでしょちっちゃいなそう、うん、結構ねコンパクトサイズコンパクトだねでしょ、うん、でほら2両2両だねこれ確かに2両ぐらい2両編成いっちゃえばマイクロバスが2台つながってるみたいな感じだもんあもうそんな、うん、そうで、ね、何が驚きかって タイ初無人列車無人列車なんだねそう、無人で動くんだよこれまあマジゆりかもメでこちらなんですけどねボンバルディア車製のイノビア APM300 っていうね、そう車両でこちらも中国とかシンガポールとか他の東南アジア国々でも使われてるみたいで、えー、なるほどねそう、うん、でもタイでは初らしいなるほどなるほどおそらくで、まあ、あのやっぱ初日なんで ちょバタバタしててまだ車両来てないんですけども本来であれば8分おきに来るみたいなんで、うんなまあ、結構スムーズにね行き来するみたいなんでね、とりあえず来るのね待ちましょうか、はい Tất アイコンサヤム俺初めて来たアイコンサイアムそう高島屋だからね <laughs> なんて言ったってこれはすごいもう直結だよほらすげえよ 前までこれなかったからこれなかったからタクシーで下まで乗りつけていかないとこれ来なかったんだよなるほど、ね、もしくは船に乗って向こうのチャオプレア川からなるほどだからもう感覚的にはプロンポンの M クオーティーだよこれ確かに確かにそうすげえ便利、うん、これは多分ねアイコン最後に来たことある人だったらみんな感じると思う、えー、超便利これなるほどねすげえもうほらダイレクトダイレクトダイレクトだねほら いいじゃないですか最高じゃないですかはいでも今回ねこのような感じで新たな新路線ゴールドラインに乗って、まあ、アイコンサインまで来てみました、はい、どうでしたいやまあ、僕もともとここ来たことなかったからどのぐらい便利度が上がったのかちょっと分かんないです初めて来たから、うんうんはい、でも楽しみが一つ増えましたよねタイム、うん、よかったと思いますよやっぱりねほら先ほどの動画内で言いましたけどアイコンサイ ここね好きなんですけどやっぱり来るのが面倒でそうだから今でもね数えるぐらいしか来たことなかったんですけど、はい、まあ、このねゴールドラインが開通したことによってそれこそふらっともう BTS に乗っちゃえば来れちゃいますから、ね、まあまそうだから今までよりもねもう来たくなるなって感じました、はい、うん純粋に、はい、であとねゴールドラインの乗り心地いいですか言っちゃって、はい、いい本音、結構僕怖かったです決していいとは言えないよねうんそう正直、ちょっとガタついてて、やっぱり今までほら BTS とか MRT とか、うん、ほぼ毎日乗ってるんですけど、うん、それと比べるとちょっとなんかガタガタしててしかもなんか無人じゃないそうだからなんかなおさらね怖さもあったんですけどまあ多分ね大丈夫と思うんですけどね、まあ、全然そういうのは大丈夫だけど、うん、乗り心地的な面で言えばやっぱタイヤっていうのもあるからさ、うん、やっぱ段差とかでダイレクトに来るしそうそうそうあとブレーキ急加速からの急ブレーキがちょっと多いかなとは思った確かにそれあったね、あ、であと一応ね最高時速はね80キロらしいです結構出るねでもね 常に80キロとかじゃない、うん、一瞬早かったよね一瞬速かったよね、はい、多分ね俺あの一瞬80でと思うあ確かにそうあの早いところで一瞬80キロまで行ってで落として、うん、急ブレーキみたいな感じだったんじゃないかなって、はい、まあ何にせよ、ね、僕ら在住者もね普段日頃から乗ってるこの BTS のね、まあ、新たな路線ってことで、 まあね、非常にまあ便利な路線だと思います、はい、なので今後ね皆さんアイコンサイアンとかね来るときなんかねぜひね利用してみてはいかがでしょうか、はい、はい、では本日も最後まで動画を視聴きありがとうございますチャンネル登録高評価よろしくお願いします